سير سير يعطيك الصحة Thank you. سكن فرنك مزيان انا خرب لي دارنك سكن انا خرب لي دارنك سكن جديد ما مزيان ما صار الضرب اه والله الله الله الحلاس